Bro rekening 13 peden Nah, astaga, ditungguin ceplah. Iya iya ini dari Burger Shot kabar habis Suruh ke atas heli itu yang baru datang. Pak Chen ini dicari orang ini di kantor aja Saya lagi joget. Di mana? Papa Kuro di mana? Ini di parkiran, Jim. Oke. Okay. Sini kita kita sebelah Jim. Sini saya maju maju maju maju maju mundur cantik mundur. cantik cantik maju, woi. Maju. maju cantik cantik lari lah kayak mana lama kali lambat lambat lambat capek ngapain sih habis BK sih biasa oh banyak kartu orang sibuk belok kiri belok kiri belok kiri belok kiri <laughs> cantik cantik maju cantik maju cantik maju mundur cantik maju mundur cantik oke okay. mundur mundur mundur mundur cantik maju maju maju maju maju terus terus terus kura kura kura kura <laughs> mau aja nih polisi keplek iya yeah. Duduklah, santai, apa-apa sehat Nanti kan ada istri yang cuci Kenalin nih, guru Silahkan ibu perkenalkan diri. Tuh kenalan dong kalian, mana sih? Udah kenal belum? Belum. Oh, Tapi belum. pernah lihat. Hmm. Oh pernah lihat. Nggak asing ya? Iya emang bukan dia pasaran. Waduh. <laughs> suka salah suka benar suka benar aduh saya kalau ngomong yang ada di mulut saya omongin aja pak iya daripada dipendem-pendem nanti jadi batu iya kenalan lah kayak mana kayaknya oh, mereka iya. butuh oh, iya. waktu berdua kita coba apa aja kan apa berdua berdua Oh, berdua. nanti aku pulang gimana Mufera ya, nanti dianterin lah masa iya, iya. dia Masanya dibiarin Pak Kura cewek Nggak sendirian. Gitu ya? takut diculik sama sama polisi. Ini Ada nggak apa-apa. Baik, nggak akan nyulik dia. Ih, ya kan? Nggak apa-apa ya, ya, diculik. Paling juga diculik ke rumah. Kan yang nangkep yang nyulik. Nanti paling dibawa ke rumahnya. Oh, gitu. Iya, iya. dibawa ke rumah ya nggak apa-apa lah. Aduh, aduh, aduh. Itu tes tes. Iya, sedikit lah. Iya, Pak Kura mau tahu kecil gede kata Esal. Eh, eh, apa itu? <laughs> apa tuh Bu Vera iya. ngomong juga keceplosan nih iya, iya sama iya. Maaf kebiasaan ya, lama Puro, iya mau kemana pak apa nih? enggak itu kalian kenal lah oh iya oh, iya nah. kayak iya. anak SD aja halo aku Nama. Sesi Sesi Sasei Sasei kok mirip Pak Wahyu tuh deh Nah <coughs> iya kah? Beda. Enggak kok, beda. Oh, enggak, salah orang berarti. Maaf. Oh, iya lagi sana. Oh iya kah? Sama si itu ya, TV. Waduh, nggak tahu. Yang biasanya berdua tuh di pantai. Udah kenalin aku Kuro. Ini ada yang Halo, minta jangan Salam jangan sok jangan sok cool nah. gitu Pak Kuro dengar dengar deh apa sih kalau cowoknya cool ceweknya hot nanti anaknya jadi dispenser nah. <laughs> dispenser boleh sih itu bu aduh Duh. Kita jadi kayak kita kan di aku Emang sehat. kurun nanti kan kita iya, jadi da, jadi dispenser. Enggak iya. tahu. Kan oh, tadi kata dingin. Ceweknya. Eh, kamu nggak tahu. Kasih tahu ini Gak usah, nggak usah tanya aja seluruh kota aja tahu Kuro itu orang gimana. Itu kopinya digoyang nggak? Kalau saya tanya satu ngapain, Pak? Waduh, apa? Eh, nanti masa saya satu, satu kota saya tanyain. Ya enggak, semua orang udah kenal aku. Ya kah? Iya. Saya belum, orang saya kan pendatang baru. Ya udah, baru. Udah. kenalan. Kan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Waduh. Oh, oh gitu ya. Bucin terus. Bisa sih. Apa nih kok bucin? Bucin Kira... yang bucin tuh bufer aku kenapa jadi aku? Kenapa jadi aku? Hmm, Pak Narton mau sosok pusing. Hmm. Kenapa? Pak Mangki mau duluan nggak apa-apa yang takut nunggu lama iya keluar kota duluan lah dia bukan ada buku keluar kota iya itu bentar mainannya bagaimana pak nggak beli ini tinggal ambil iya kah polisi kan mau terbatas eh tapi nggak dipegang juga pak mohon maaf ini oh, iya. <laughs> mau lihat nggak saya lihatnya dari dari sininya aja ini sase ini dari mana soalnya dari ini luar negeri lah jangan grogi gitu kayak cacing tadi jam apa kan aku bisa gini bu Feran loncat loncat iya, iya, iya. ku habis minta sama <laughs> Pak Kura tuh banyak ban perban iya dia suka loncat loncat pak jadi kadang suka berkurang darah eh darah apa namanya luka-luka mulu nomor kantong ini Ye, di, dikasih ah saya mana <laughs> tumben minta ya main tumben dia kasih biasanya ada ada aduh dia biasa paling tahu kalau aku kan sukanya loncat-loncat Bu Vera suka luka-luka Bu Vera oh. Bu Vera nih gak keren orangnya nih ada suara arak kok kok itu dulu tenggorokanan minum air dulu kok kuro halo halo gue kira kenapa nih ah, ada. halo minta, ayo, ada, minta, ada, ada, minta, minta, minta minta minta minta minta minta perban minta perban minta perban satu empat tiga minta perban satu empat tiga minta perban satu empat tiga minta perban satu empat tiga minta perban iya, satu empat tiga minta perban iya pelit banget loh Iya kah? Pelit iya, banget loh, saya cuma sama kamu dia ngasih. dia masih ada utang repair kit sama aku empat. Iya, sama kamu Oke, kayak gitu. Repair tadi, tadi dibilangin Bu Vera di sini, jangan iya, jangan jauh-jauh hantar nggak dengar. Iya kah, pelit <clears throat> kah? Perban. Waduh. <clears throat> Perban. Tanya, iya. tanya satu kota siapa orang <clears throat> paling paling memberi. Kayaknya Bu Vera deh, saya kan saya nggak tahu. Aduh, jangan <laughs> digeledah dong. Aduh. <laughs> <laughs> diambil bu balikin bu bu itu stok setahun bu nggak ada nggak ada nggak ada kasih baby hati udah nggak apa-apa dah kali ini aja oh berarti berarti kalau aduh tapi perban saya kebanyakan enggak, ya, ada dua puluh nggak belit ya, kalau mau minta lagi nggak apa-apa ya udah pak saya minta rupa balikinnya seperempatnya gitu Oh, berarti punyanya 20 banyak banget nih bapaknya. Wih, jadi nambah. Aduh. Nah, aku punya Saya ngetes aja Pak Kuro baik apa enggak ternyata pelit. Baik. Repair kit nih, mau. Coba aku minta Pak perban. Oh, enggak repair kit saya udah full. Apa enggak denger, Pak? Nah, itu kan. bis eh bis. Tuli nih. Tadi katanya bapaknya minta senjata eh senjata mainannya, Pak. Waduh, nggak bisa kalau mainan. Bukan yang itu tuh, enggak bapak yang itu yang baju putih. Wah, enggak kok ada mainan aku nih. Enggak. Junior dim. Hmm? Bu Vera. Astaga tuh. Astaga iya. Nih Sasi di kota udah berapa lama nih? Aku. Dia Ya rajin masuk kota. Seminggu. Iya rajin hmm, baru seminggu kenapa emang kenapa pak yaudah ajak jalan apa apa ajak keliling-keliling lah gitu pan bete diem di sini sabar, bener gak sih sabar sabar sabar oh iya udah, sabar, sabar apa Pak Norton bener apa ini Bu Sasei sekarang kerjaannya ngapain aja nih saya uh -uh ini jadi ibu rumah tangga ini nih kan Waduh. ini dua-duaan di rumah nih saya suka bantu-bantu gitu nih ini dua-dua satu keluarga sama Bu Vera mana sama ada Panto. mana ada Tunggu, ibu rumah tangga <laughs> iya ibu. tapi rumah tangganya nggak ada pak iya <laughs> kayak mana itu saya tidak mengerti Enggak kan kalau di rumah kan aku jadi anak bawang bawang oh iya kesepian ya nggak usah dibuka kartu dong woi oh. kok buka kartu sih ah nggak suka nih buka kartu maaf emang gitu kok panor kan. pakura pakura pakura apa yang anjing pakura eh Hah? Nih hobi Bu Sasi apa nih? Hobi saya nge-gym, pak tuh. Saya oh. sukanya nge-gym. Waduh. Biar biar iya, biar, biar kuat tuh. Harus iya. diingetin tuh soalnya ototnya masih satu iya padahal aku udah sering masih satu hmm. aku udah ini sih udah mentok empat kah yo iya kan bapak pasti udah lama emang bapak di sini udah berapa lama nggak hmm, lama-lama banget sih nggak lama-lama banget tapi satu bulan ih kan Enggak. lama banget eh, berapa emang 30 hari iya eh, eh, sabar sabar sabar sabar dia kamu mau diem ya siapa <laughs> kamu kamu diem kuro kakinya lagi sakit iya. itu nggak bisa diem itu udah duduk ah. salam sehat aduh masih lah aku juga duduk dah bisa suka pecicilan pak gimana dong ya udah aku juga nggak mau duduk kenapa nggak mau duduk nggak ada Kenapa nggak mau duduk? Duduk tinggal duduk tuh pak. Ya, masa satu dia satu kecil. Ini lagi. Iya nih, woi. Nah. Ganggu suasana nggak tuh. Itu berdua, aduh, tiap hari tuh begitu gitu tuh berdua tuh. Hmm, udah sering lihat. Uh, kan bapak sering kan saya satu rumah pak, satu keluarga pak. Hmm. Hmm, kenyang kali pak. Suka berisik pasti ya rumahnya. Uh, iya tuh kasurnya eh. Hmm. <laughs> sekali. Enggak, Pak. Enggak, enggak kasurnya suka rusak Pak di rumah. Ada yang bulat tapi bukan tekad. Apa tuh? <laughs> itu bapak-bapak eh tolong ya Pak Norton jangan kayak jadi jokes bapak-bapak gitu deh itu jelek jokesnya oh, Iyalah. apa apa, jadi apa dong apa dong jadi kelihatan umurnya iya. berapa iya kelihatan umurnya Astaga. berapa jangan gitu nah iya iya ntar aku ganti dah ganti apa ganti umur <laughs> enggak ganti ini jokesnya oh iya bagus ganti bagus. pacar gitu nanti biar biar biar ini apa? Kamu mau ditabok? Apa itu? Kok ditabok? Ini sini. Kok? senior Masa iya? Tabok aja kalau dia. Easy. Saya nggak beri tabok kok. Masa saya beri tabok sama Pak Norton? Siapa yang berani nabok? Itu Pak Norton tuh. Eh, hey, Pak Norton. Iya, kenapa? Nggak apa-apa. <laughs> ngapain ngapain masa cuma nggak apa-apa ya kan dia keluargamu masa aku oh iya juga oh iya juga kan enggak gimana gitu ya pendapatannya nggak iyalah aku gak akan restuin waduh aduh eh, apa, tuh? apa tuh aduh aduh, aduh. hmm Bu Vera nggak ada suaranya Bu Vera Bu Bu <gasps> ah, minum dulu Bu minum dulu. Nah baru ada Duh, ah, saya ngomong sendiri lagi. <laughs> apa Bu Vera? Keluarga apa? Hah? Keluarga apa? buat apa keluarga ya dia bukan keluarga saya nggak tahu dia siapa Ma siapa sasi bukan iya. keluarga ibu bukan saya punya pacar dong saya nggak punya keluarga waduh Oke, okay, aku nah, nggak oh, Oke, okay. oke nanti keluar dari kakak. Oke, nanti apa Siap, siap. tapi aku keluar dari kakak bu. Oke. Okay, Bukan. Ke pengadilan dulu. Bukan. Hah? Bukan, bukan itu maksud aku. Hmm apa nih? Maksudnya apa nih? Aku aku agak bingung nih. Lompat aku Iya apa sih ini? orang orang-orang mau diem apa gimana sih? Iya. Aku bingung lihat orang-orang ini. Kenapa ya aku diem? Aduh, emang sama gini? samaan an kalian itu emang Enggak bukan, ya? emang Panarto Dua pernah lihat sama, aku diem. Emang gak mau diem. Emang Panarto pernah lihat aku diem. Iya samaan, berdua kalian sama-sama. lihat aku orangnya cool Panarto. Emang gini iya, kalau aku bocin. Cool. Lagu bocin kadang-kadang apa? Kadang-kadang gugupnya, ada gugupnya. Tuh kan diem aja gerak-gerak mainin siapa dia. Enggak. Ini kebiasaan aja. Ya kah? Ini ngapain lagi? Aduh, kenapa gue gak bisa diem sih? Tadi gue mau dudukin ceritanya. Aduh, duh. Sasi udah punya HP belum? Udah. Berarti punya nomor telepon dong. Punya apa mau kah? tapi saya nggak ada nggak ada buat ini pak saya nggak jual pulsa jangan minta pulsa waduh saya orangnya biasanya bagi-bagi pulsa malah oh gitu bapak tukang jual pulsa kah enggak kan saya udah bilang saya orangnya pemberi uh, pemberi assalamualaikum Salam. <laughs> Wah, ada peliharaan gua di sini. Binatang emang gak dijaga mulut tuh. Eh, kan tuh tadi lu tadi ya. lu setuju sekarang enggak gimana sih? Hmm. Iya, gua gua ntar lagi mau ke pantai lagi nonton film. oh, iya. film tadi. Ya. Film apa tuh? Aduh, ada apa? Kenapa? Kayak model geng gitu nyandra polisi tadi. Oh, iya kah? Iya. Ramai makanya temen-temen gitu aku nonton. Lah kasar eh, eh, beri, ya? beri gua gombalan, woi. Film doang Pak Pol, bukan gua sih. Bukan kehidupan kita kan bukan kehidupan kita ini. Gak, gue kenalan doang ini. Ya iya. Allah ya Robbi. Emang di kehidupan kita ada yang gitu-gitu, kalau ada ngeri loh. Iya makanya. Iya takut. Ih, takut juga. Boro-boro kayak gitu, saya jatuh dari aja langsung pingsan, sedih kali aku nih. Sasi tahu nggak? Ih, apa? Dari tadi aku nungguin. Nungguin apa dulu? Tadi kan aku nanya apa? Ayo, Pak. karena aku nggak dengar. Ini tadi. Kamu dengar. Apa? kan punya handphone ayo hmm, handphone iya iya nah, hmm. handphone tuh hmm. biasanya ada ada ada Pak Kuro ya. boleh pinjam kendaraan nggak Kuro saya kamu pakai mobil apa sih nih McLaren ya bisa bisa berempat gak <laughs> nggak bisa Astaga. <laughs> gimana ceritanya itu Gak bisa pak di bagasi pak mau pak ini aku bisikin nih kita Tuh, aku bisikin. Kedengeran nggak? Kedengeran. kosong. Ayo. Ya namanya jangan aneh-aneh, Pak. Sasi. s harus dua kah? e E, E-nya dua. dorong pump up <laughs> masuk gak? masuk gak? masuk udah di save aja nomorku iyalah masa saya jual pak nomor bapak jarang-jarang ada yang boleh dapat nomorku iya kah? Yuk. nomor katanya, eksklusif katanya tadi orangnya pemberi ya kan nggak pemberi yang privacy juga oh ya ya nomor telepon privacy ya iya juga itu bentar pak saya mau nyoba duduk dulu dah ntar saya nggak bisa diem lagi duduk aja iya dah tinggal kaki dilipat oh mata ditaruh udah duduk nggak bisa pak gatel pak kakinya pak gatel meloncat sana loncat sini jadi hobinya nge-gym. Mm -mm. Hobi saya nge-gym Pak teman-teman saya nyanyi tapi saya nggak bisa nyanyi. Waduh. Kenapa nggak nyoba dulu? Nggak nggak bisa saya. Hmm, siapa aja yang bisa nyanyi teman-temanmu? Temen aku. Si Feye tuh. Hmm. Terus si aduh aduh, aduh. si Adi Boy. Hmm. Dia kan dia kan suka nyawer-nyawer tuh si hmm. siapa si Adi tuh iya yeah. tuh dia kembaran aku kembaran jauh terus siapa lagi ya vodka bisa nggak sih nggak tahu aku lupa vodka bisa apa nggak sama Masya Masya bisa nyanyi juga dia gitu kalau saya mah cuma bagian dengerin aja oh iya nih aku mau nanya apa kemarin yang di Federal itu kamu apa <laughs> di federal di penjara Fe federal tuh di mana pak oh penjara di suara kemarin itu kamu kayaknya bukan, kayaknya bukan aku deh pak hmm. emang di penjara ngapain pak ya oh, biasa capek. alah bapak kek takut habis suara aku tiap hari ngomong mulu <laughs> nanti kalau suara aku habis aku nggak bisa hmm, mulai nih ini perdebatan rumah tangga nih mulai nih. Nggak bisa pasang kamera. Oh. Jadi aku harus awet-awet suara. Iya iya iya. lagi berantem lagi nih. <laughs> lagi berantem lagi. Enggak, saya saya sekarang sudah berjanji berjanji sama diri saya sendiri. Aja. Iya saya. Mm -mm, kalau dia ini ya udah nggak apa-apa. Aduh jadi begini. Sadaran diri sendiri aja. sih lapar nggak? Lapar pak udah yuk ke restoran aja iya dah oh boleh ya, kita ke pantai ya iya eh, dong gimana jemput dong kita sini Lari aja. mobilnya dua dua seat doang di bagasi muat ya terus tapi satu orang di <laughs> aja bagasi saya nggak akan muat pak pantat saya besar kalau di bagasi <laughs> nggak akan nggak akan muat sini baby honey udah jalan aja hmm udah kita lari aja kita tambah lari udah sih naik mobil gua aja Hmm? Sini sini aku gendong. Ikut aja lah pak, ikutin bapak. Laper aku. Sama. Iya. Di kota ini kau suka restoran apa? Yang pizza. Pizza. Apa sih pizzario? Pizza apa itu namanya? Eh ya pizzeria itu. Bayar masakan Itali kah? Bentar, aku ngangkat telepon dari ayah dulu bentar. Oke. Okay. Eh, eh, ketabrak maaf pak. <laughs> Mana udah? udah, udah. Tadi dicariin katanya kemana? Ya, salah ini ya. Soalnya cuma nah. beda satu ini doang kan. Iya.